58 мәктәп эксклюзив КВН командасы. Каршы алабыз! Исәнмесез, дуслар! Сезнең алдыгызда эксклюзив командасы! Так, Камила, син нишләп бер бер туфлиеңне гына кидең? Ой, гафу итегез. Әйе, без эксклюзивлар. Башлыйбыз! Күз алдыгызга китерегез, ундүртенче февраль көне. Динарадан, Полинәдән, Ләйсәннән, Марат, Марат, мин дә сине яратам! Абыем! Һәр елны Понимающий учитель конкурсы уза. Күз алдыгызга китерегез, мәктәптә булган хәл. Ярар. Мин беркемгә дә әйтмим. Балалар, бүген без яңа темалар үтмибез, ләкин кыска гына диктант язабыз. Ручкаларыбызны алдык, язабыз. Ләйсән Ильгизовна. Әйдәгез, коробкага салыгыз. Молодцы! Бөтенегезгә дә бишле. Син дә яздыңмы? Син монда бәләкәй генә хата җибәргәнсең. Рушния Фаязовна түгел, Ләйсән Илгизовна. Сиңа өчле куям инде. Ярар, балалар, сез монда телефоннарыгызда утырыгыз, сагыз чәйнәгез. Ә мин киттем икенче класска. Исәнмесез, эфирда Йолдыш Молдыс тапшыруы һәм безнең кунакта Без кызлар казлар. Һәм бер үрдәк төркеме. Ярар, кызлар, үзегез турында сөйләгез. Без популяр җырларны тәрҗемә итәбез. Мәсәлән, Тиматиның җырын Ключатра беләсезме? Әлбәттә беләбез! Ул сарайдан ачкыч була.